Astăzi vreau să-ți improvizez despre a Paște. Uh, m-am uitat în Dex și două sensuri mi-au plăcut mie. A rupe cu gura uh, iarbă despre animale și a paște pe cineva, a urmări pe cineva, a pândi. Uh, și m-am gândit că Uh, a Paște e atât de frumos să fie a pândi momente de bucurie, a pândi și a urmări momente de, uh, de bunătate, de iertare, uh, de nerăutate, pentru că pentru mine Paștele ăsta este despre bunătate și țin post nu de la carne, ci de la răutate. Pentru tine ce înseamnă Paștele ăsta a Paște? Ciao!